Ayağımızı. Ayağım. Gitti. Tayvası. Türkmen kaddim kerin, bu gurur toplayasıdır. Yürümen davrim sürür, dedem sayasıdır. Ravan umur yolların, gülzar bu yıl solların, kökke yeter kolların. olmadın Yaşladın hiç solmadın Dadamın soyasıdın Düşmenge xor bo'lmadim Dostlarga zor bo'lmadim Yaşladım hiç solmadım Dadamın soyasıdın Onam mening jannatim dadam the sıra Dedem soya sıra Yürütmem davran sürü Dedem soya sıra Dedem soya sıra Dedem soya sıra Dürütmem hattım geri Dedem